aksiya ketyapti biletlarimiz 1000 rublga 3 dona. Biletni bahosi 350 rubl. Do'stlar bilasizlar, e, biletimiz juda ham kam qolgan 150 dona. Sabr tichida o'ynab. Ommadim sinab ko'ray. Assalomu alaykum aziz do'stlar. 7-chi ro'za girishimiz finali 12 число ya'ni juma kuni do'stlar ko'rib turibsizlar 7 ro'za girishimizda ikkita главный mercedes hammalaringizga omad jigarlar kechiktirmaymiz faqat o'n ikkinchi число kuni jigarlar ikkita mercedes главный e, prizlarimiz qolganlari yuz dollarlik ellik dollarlik e, ikki yuz somonlik ming rubllik va yuz somonlik bir yuz ellik to'rtta priz xo'sh biletlarimiz juda yam kam qolgan aksiya ketyapti ming rublga uch dona telefon nomerlariga whatsapp zibirbank привязан bo'lgan hammalaringizga omad jiddat qiling biletingiz boradi tezda albatta siz ming rublni tashlab chekni whatsappdan jo'natasiz biz siz shu mercedesning bittasini biletini jo'natib beramiz hammalaringizga omad gazini bosamiz